sayuran, kalau tidak ada nasi, kalau tidak ada gandum, kita tidak akan bisa hidup. Jadi sebenarnya kami sangat bahagia berada di Fakultas Pertanian karena sebenarnya eh, Fakultas Pertanian tidak hanya sekedar mencampur sebagai petani. Kami adalah mahasiswa petani berdasi yang mungkin sekedar eh, sekedar eh, pertama ini baru belajar-belajar saja. Gitu. Nah, tapi eh, Eh, tidak jauh-jauh dari networknya sendiri kayak gitu jadi kalau misalnya dia kebesaran dia nggak akan muat kayak gitu kan jadi 2,5 cm itu sudah pas di networknya jadi kita potong boleh dipegang kalau misalnya kepo iya. lembut enak kayak busa nih ya, iya iya busa dia tertipu ternyata dari batu iya. Oh, langsung tasnya. Kita potong dulu ya 2,5. ada yang mau motong ya eh, ibunya betul anak-anak kak Yul jadi 12 bibit iya 12 bibit nanti jadinya banyak ya berarti satu itu bisa banyak ya bisa banyak makanya kalau misalnya kita beli satu meter itu udah sangat banyak ya tidak ikut ucapan iya, bisa-bisa nggak beli nggak beli sayur tidak iya <laughs> apakah di ulang tahun kalian Kita boleh potongnya itu putus langsung, tapi lebih bagus gak usah putus bu, karena biar kita mudah bawanya. Kadang kan dia e, biar bisa kita pindahkan nanti kalau misalnya ke media yang lebih besar gitu. Oh jadi nggak boleh dipotong sampai putus? Boleh boleh, tapi nanti dia berantakan. Jadi. Kayak hubungan dan pengganti <laughs> Wah, ada meknya udah tua. Nah. jadi terus mana ibu. Apa? Bilang abang ya, abang ada. Ya. di atasnya. Ibu-ibunya praktek nih kali ya. Praktek motong dah, Mami. boleh-boleh, ah, Bu. Iya, mata-mata. Apa kita Lembut itu dari batu Kira-kira kira-kira jadi bisa kali kalau bagi dua enggak? Iya, bagi tiga kali. Oh iya, karena dua bagi ya. Dua terus atau enggak? Dua. Jadi sini empat gitu. boleh suka mami aja ya mana gitu? kita boleh uh, motonya sampai eh, putus megang gitu, kan? megangnya kayak gini nggak oh, apa-apa nggak apa-apa aku takutnya harus higienis ya harus higienis Mau dikirain kue ini? Enggak, enggak. Soalnya kan kalau eh, ada yang apa itu kalau megang nanti kalau kayak gini nah, mengurangi Oh, iya, terbuka sih. Udah terbuka Iya, udah terbuka nih saya. Empat ya? Tiga bisa. Iya. Ini kue, mama enggak Kue. Nah, Jeruk Nanti nanti ada kue. Kalau potongnya terserah pakai apa? Boleh pakai cutter, pakai cutter bisa, gitu. tapi jangan nyebut harga. Iya istrinya istrinya Pak Pak Choi. terus Bu ini kan udah udah kita potong bakso apa Pak Choi. kan oh nah bisa Pak dia anak mau kuliah jangan sampai ini aja ya, kita tuh lagi betul gitu. apa gunakan benihnya boleh bu kita uh, kalau mau masukkan benihnya kita boleh pakai lidi oh, oh benihnya pakai lidi pakai Biar aja lah, eksplorasi sama kucing. Ini bukan makanan, apa? Makanannya Muna. Takutnya dia kira kue. Iya, itu udah dibilangnya kue, Nana. Iya. Kue, kue, Nanti kita bilang sama papi, Bi. Adik tadi, adik tadi menanam. Kita nanti menanam di rumah ya, Nak, ya. Makanan, ya, bisa. Aku nggak pernah cuman kelor aja tahan tuh itu bentuk iya, pertama kita lembatkan dulu ini bu ya biar mudah ya. masuknya nah airnya air, air biasa ya Mir ya air biasa boleh untuk jadi pertama ditusuk dulu apa disiram dulu kita apa siram biar lembut Iya, di sana. Dispray putih, putih. <laughs> Kalau untuk awal, uh, untuk penyemain ini nggak apa-apa pakai air biasa tapi ketika dia sudah mempunyai daun sejati 3 sampai 4 daun itu sekitar berapa hari itu ya eh, tujuh hari semingguan nah itu baru kita menggunakan nutrisi dan harus dipindahkan ke media oh, itu, itu ada yang masa nih kak itu kalau kita semprotnya itu harus pakai semprot itu kan boleh boleh pakai air biasa tapi intinya kita tidak boleh menggenangkan air sebanyak-banyaknya di sini. sih nggak boleh direndam juga boleh. Nanti dia pas waktu kita rendam kan masih awal kayak itu masih bening kayak gitu. Jadi dia iya, masih rentan-rentan dengan yang berlebihan. Mungkin Iya juga ya nggak iya. langsung kita lagi kan nggak usah pakai semprot lagi enaknya langsung kasih penasaran ya kita sambil belajar ya, kan iya. ya. jadi itu tuh biar lembek ya iya biar lembek iya. Oke, sudah lembab kan? Ini kepo. boleh dipegang ya, Bu. Daripada penasaran kan? Iya. Kita ke Nanti iya, iya. gitu. gitu. Nanti kita ajarkan yang sistem weeknya. Langsung pasang di sini aja, Bu. Aku nanti aja beli banyak sini lagi. <laughs> Kemudian kita lobangi kalau misalnya Pak C ini dia cuma bisa satu ini satu kayak gitu Nah, tapi kalau misalnya dia kangkung kan, kangkung itu boleh kita buatnya berapa ya? buat dua atau tiga lah kayak gitu karena dia tumbuhnya ke atas tapi kalau pakcoy ini dia bakalan punya daun kayak gitu kan jadi dia harus punya hanya satu aja di sini semasa apa sih kalau gitu? Jadi apa dulu? Jadi dia harus lembab. Oh pasang semua. Bukan mau kemudian kita buat lubang kayak gini nah kayak gini aja sikit sikit aja nggak usah terlalu dalam kayak gitu kan boleh kalau ada yang mau lanjut Kalau kampung dia agak besar kan nampaknya. Kalau ke dalam kalau kampung ini berapa lama? Sampai ke dalam enggak? Iya. Di dalam media itu. Jadi untuk ibu-ibu eh, kita atau namanya ini kita harus menggunakan namanya ini apa namanya ini eh, jadi gunanya itu nanti setelah kita semaikan yang ini lagi disemai Nanti kita siram lagi dan pastikan bahwa air yang di sini tidak terlalu banyak ya. Jangan sampai menggenang kan. Ya. Jadi nanti kalau dia menggenang ini bisa membuat benih yang mau munculnya itu mati dulu kayak gitu. Jadi dia busuk di dalam kan karena banyaknya air. Jadi airnya ini aja lah ya. Ah, basah-basah saja kayak gitu. Benihnya pun harus dalam harus harus di atas harus nampak kita dari permukaan okay. kalau terlalu dalam dia nggak mampu nanti naik ke atas kayak gitu kan ini iya, dapat ini dapat ini nggak dapat kalau ini gitu gua pulang ya oh. terus nampak ini udah habis ya basah aja ya jadi ibu kan ini kita udah nanam semua nih yang kita tanam boleh kita serap lagi kayak itu kan kalau masih kurang dan saja ya bukan berarti ya cara penyemaian kayak eh, cara penyemaian cara perawatnya itu kayak mana sih kayak itu kan jadi ini masih awal nih kan awal jam berapa sekarang iya. jam sebelasan misalnya iya. jadi caranya iya. adalah pertama ini kita tidak boleh terkena sinar matahari selama selama sampai gini ketika kita udah lihat lagi ternyata dia muncul kayak muncul putih-putih nah kayak kecambah-kecambah iya. boleh kita keluarkan dia boleh kita letakkan dia di bawah misalnya teras dan dia tidak boleh terkena sinar matahari secara langsung karena dapat eh, langsung mati dia kayak itu karena dia belum kuat untuk berdiri kayak itu jadi Yeah. juga karena kan AC itu dingin dia dia kadang membutuhkan sinar matahari kayak gitu aku kan, jadi ya bisa ini kan masih matahari kita tunggu ya sama kita tiga eh tujuh tujuh hari bukan bukan tujuh hari 14 hari 14 hari itu dia sudah punya daun sejati tiga sampai empat kami juga menyediakan. Nanti tidak dibuka ya. Kalau awal ini kan sebenarnya mahal kayak gitu kan harganya mungkin kalau di hidroponik seribuan kayak gitu kan bu. Jadi kita ganti dengan yang mie. Siapa yang pernah buat agar-agar? Nutrijel, jelly. ini penggantinya. Dan ini ada di pasaran kayak gitu. Harganya juga cukup murah kayak gitu kan. Jadi nanti kita bolongi

kita masukkan lagi keluarkan lagi ya. jadi ada dua naik uh, ke bawahnya itu jadi ada lengketnya kayak gini nanti nah pas dari sini dari sini inilah yang jadi nantinya uh, eh, nutrisinya itu naik ke atas menyerap jadi kenapa kain flanel sebenarnya kain flanel inilah yang uh, penyimpan air yang bagus kayak gitu kan kemudian penyerapan air kita baru bisa kita pindahkan ke sini. Oh, oh, oh, kita pindahkan ke sini, kita ambil satu, baru kita pindahkan kayak gitu kan. online, dulu. Iya. Jadi kita letakkan di

liter dia ada tulisannya yang kalau yang ini 0,5 liter kayak gitu kan ada satu liter ada malah yang 2 liter dan itu ada yang seru ada yang cair kayak gitu kan yang paling gampang yang cair yang paling iya yang cair tapi kalau yang ini ini sebenarnya dapatnya lebih banyak kayak gitu iya. kan nah yang ini dapatnya lebih banyak dua-duanya bagus iya, cuma aplikasinya aja yang bukan yang cair ada yang iya kan jadi yang seru ini Hello. sains menggunakan negeri jadi negeri sendiri dia sudah tersedia ada dua tanamannya jadi makanannya udah langsung campur ada nutrisi A dan ada nutrisi B jadi udah ada namanya di sini yang B kemudian ini A campur dan nutrisi yang kalau dia masih dalam bentuk serbuk ini perlu kita larutkan lagi ke dalam air jadikan ketentuan misalnya di sini 0,5 liter berarti kita hanya menggunakan setengah liter air jadi kita gunakan setengah liter air kita larutkan misalnya yang B ini yang B ini kan kita larutkan di dalam botol kita taruhkan aja dalam botol terus baru kita satu ini setengah bisa dipakai berlama-lama ah, iya. nah, atau sekali larutkan habis harus nah, kita lihat ya habis kan kita lihat kalau udah agak menyusut air di sini kita Jadi, tambah lagi kita buat lagi ini setengah liter dan ini dilarutkan intinya sekali buat nggak bisa untuk nanti-nanti bisa. Gitu. bisa oh bisa nah jadi ibu-ibu sebenarnya jadi sebenarnya ini ketika kita sudah cair sudah cairkan ini tidak bisa kita gunakan semuanya langsung kayak gitu ini adalah stoknya stoknya jadi perlu dicatat adalah ketika kita menggunakan air satu liter air itu kita menggunakan 5 ml nutrisi dan ini eh, ini nutrisi A oh. ini nutrisi B jadi di setiap titik itu nanti udah oh, ada iya. namanya kan? Ada nutrisi A sama nutrisi B. Jadi satu liter membutuhkan 5 ml. 5 ml A dan 5 ml Liter B. Jadi dicampur, dicampur. Tapi kita tidak boleh mencampurnya secara langsung. Misalnya oh uh, nutrisi A, ah, langsung kita campur nutrisi B tidak boleh harus ada larutnya harus ada airnya lagi kayak gitu iya. karena ketika kita campurkan nutrisi A sama nutrisi B maka akan rusak uh, nutrisi nutrisi itu jadi kita ambil 5 ml sekitar segini dan sedikit sekali ternyata kan ketika kita menggunakan sekedar hanya 1 liter cuman menggunakan 5 ml. jadi kalau misalnya kita menggunakan 5 liter air berapa nutrisinya? 25 nah, ah. berarti dikali dengan 5 berarti 25 ml nutrisi 25 nutri eh 25 ml itu eh, yang A dan yang B sama-sama 25 kayak gitu jadi biasanya kita kalau yang sistem ini ini caranya ini biasanya 5 liter air jadi 5 liter air itu seperti ember yang warna hitam yang sebesar ini ya, ember hitam ya kan tuh ada itu yang yang besar itu itu bisa ah ya, anti pecah nah itu 5 liter tuh bisa kita sesuaikan kalau kita tidak tahu liter literannya kan oh tenang kalau Jadi, pada mau mama sudah punya <laughs> kelas ukurnya kelas semua tentang nutrisi? sudah, Ini ini mau tanya tuh. Ini nama Ini ada masa kadaluarsanya nggak? Masa itu kita tidak boleh. Eh, dia itu kalau dia udah ada rumput, kayak udah udah lain kayak gitu, nah itu udah udah nggak bagus lagi. liter ada ukuran-ukurannya seberapa contoh aja nah, jadi bu kalau untuk skala besar dia mereka tidak memakai yang skala ini lagi mereka pasti udah pakai jerigen-jerigen yang besar kayak gitu nah makanya ini eh, hal yang simpel-simpel ini makanya kita disebutnya nutrisi-nutrisi dalam bentuk kecil-kecil bagi pemula kita kayak gitu ada jadi setelah setelah nutrisinya sudah tahu kayak gitu kan baru kita buat cara pembuatan tutupnya kita buat pakai kata sendiri kata sendiri itu kan kita buat bulat-bulat ukurannya kita sesuaikan dengan bentuknya sesuaikan dengan yang agar agar dia masuk ke sini berarti sesuaikan dengan pantatnya jadi kita bolong kalau misalnya untuk tanaman panco itu

rusak boleh main 20 jadi sekitar tiga di sini Bu ini tiga dua n eh, satu dua tiga jadi kita bolongkan ini bisa kita bolongkan menggunakan kompor kompor gas biar cepat panas tapi ini jangan lupa di, e, dikasih alas ya kan baru kita bolongkan tapi kalau kita tidak punya ini kita bisa menggunakan namanya e, secara tradisional gitu kata orang-orang kan menggunakan pisau cutter pisau cutter bolongin pisau cutter. Kita dapur. Punya Datang sini. Di sini tiga, di sini empat. Satu, dua, tiga, empat pas. Kalau misalnya kampung itu bisa kita buat di sininya empat, di sininya lima karena dia tidak akan daun yang berlebar-lebar. Nah, ya. jadi di sini kita sudah dapat 12 kayak gitu kan. Ini masih Eh, cara-cara yang cukup mudah dan bisa didapatkan. Kemudian ini adalah plastiknya. Untuk apa sih plastik ini? Karena kita ini masih tradisional, kayak gitu kan mudah caranya. Jadi karena ini adalah bolong-bolong selain ini bisa juga kan keju lebar besar bisa juga ini, bukan nutrisi kamu dan nutrisi tanaman saya iya, iya. oh jangan tadi Jadi kita menggunakan 25 ml. Ini di mana kemarin? Ini dapatnya bisa di toko buah. Toko buah biasanya orang itu terus nih Reni tuh segini nih Hah? Reni terus oh. Enggak, uh, datang Atau pesan gitu? Uh, eh, kalau kami dari toko hidroponik ya gitu kan ah. menyediakan tapi biasanya ada kalau yang toko buah itu banyak ada kayak ini kan mau dia jual mau dia jual kurang juga dia jual lalapan itu yang mana bu pasar buah lalapan itu pasar buah tak tahu pasar buah yang yang itu yang besar Ada, ya anggur kalau misalnya ada anggur berarti biasanya mereka ada iya, menggunakan ini. Ya. Sebenarnya di mana terbuat? Kami di tempat hidroponik, di hidroponik di Jalan Kelima. Iya. iya. Oh, di Melati ya? Iya, di iya, Melati. hidroponik, iya. Pas kemarin saya beli itu, lihat orang beli ini banyak. Oh, Selain tempat ini bisa nggak? Untuk tempat yang bekas ada tempat kan iya. kan sterfornya beda nih dari yang ini bisa nggak oh iya ya agak dalam ya tapi dalam ya iya agak dalam, dalam. itu kan hebat gitu ya Oh ada ada bolongnya oh yang ada ikannya iya iya iya, iya. iya. itu bisa ada ikannya biasa kalau nah. biasa dipakai tempat ikan nah, nah bisa bisa aeroponik ya. aeroponik namanya eh, beberapa jenis kayak pesawat ya aeroplane bisa kita gunakan itu bu jadi nanti di atas kolam itu kita Thank you. 3 liter lagi nah, berarti 3 dikali dengan 5 ml berarti 15 ml saja kita gunakan kayak gitu baru kita masukkan air tadi boleh nggak menyentuh apa itu rockwoolnya tinggi airnya rockwool airnya hmm. uh, harus rendam rockwoolnya boleh nggak langsung nyentuh gitu pak dengan rockwoolnya terendam nggak boleh pak karena dia nanti dia akan terpenuhi terus kan airnya tuh banyak kemudian setiap hari bisa membuatkan eh, bisa membuat tanaman itu busuk kayak gitu karena cepat sekali dia menyerap tanaman untuk fotosintesisnya jadi pas waktu kenapa di umur eh, di umur sekitar eh sekitar 3 3 sampai 6 4 eh, daun itu kita harus menggunakan nutrisi gitu kan awalnya kita tidak menggunakan nutrisi karena eh, ketika daun sejati itu sudah daun 3 sama 4 itu sudah mulai, maka mulailah terjadi proses fotosintesis di sana. Maka mereka membutuhkan sekali nutrisi-nutrisi. Makanya kita menggunakan nutrisi di uh, 3 sampai 4 daun tersebut. Dibongkar itu konsentrasi dari nutrisinya itu di awal nanam sampai masa panen ah, apa tetap begitu konsentrasinya apa konsentrasinya harus ditambah konsentrasi apanya nih pak nutrisinya nutrisinya jadi kalau misalnya kita dalam sistem ini uh, kalau misalnya airnya sudah mulai sedikit kayak gitu baru kita tambahkan maksud saya tadi kan setiap satu liter 5 mili ah, apakah dengan konsentrasi segitu atau ppm segitu konstan sampai dia masa panen gitu loh apa perlu ditambah nutrisinya oh, ditambah karena kita nambah air kan uh, ah, kita nambah air perlunya nambah nutrisinya jadi kalau misalnya itu biasanya kita tahunya dari alat-alatnya ya kan Pak? Iya. Alat-alat TDS-nya itu baru kita ya. tahu berapa kekurangannya kayak gitu nah, kan? Jadi, iya. nah, jadi ya, itu Maksud itu kalau kayak tadi tadi orang nanti kan dibiarin aja konsentrasinya sekian terus sampai masa panen sehingga dia lambat juga pertumbuhannya. Nah, Iya, iya, itu biasanya kebanyakan dalam skala besar kayak gitu kan yang sudah menggunakan pipa-pipa kayak gitu. Tapi kalau untuk kita yang pemula, kita tidak perlu terlalu pusing memikirkan hal kayak gitu. Iya. Pipa-pipa, eh, apa? Pacoy, pacoy ya. Pacoy, Pak. Jadi pacoy satu ya. Pacoy itu yang paling enak sih. Gampang ya? Iya, paling gampang tuh migrasi. Sebulan sama saya itu. ada teman kita ya. Ibu-ibu mungkin ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang paham boleh ditanyakan langsung. Bapak-bapak juga boleh. Apa? pakai nutrisi sih kami iya, iya. lebih cenderung ke pakai good plan ini pak good plan ya karena good plan ini udah berlisensi gitu kan dari sarjana S2 UGM gitu kan good plan ya ya jadi lagi pula dalam saat 5 mili ini isinya 300 ml ya? Ini 100 kan gram ya? setengah liter. 500 ml pak bukan ini 100 gram ya iya betul jadi kalau beda ppm nya sendiri istilahnya kalau ppm dari good plan ini sendiri 5 nya aja dengan 5 mili racikan-racikan yang lain 5 mili itu aja dalam ya. liter udah 1300 pak nah setara kalau misalkan kita nanam pak coy nanam pak coy kan ppm nya 1050 sampai 1400 ppm jadi rental di situ kita dengan 5 menit aja sudah cukup gitu kan. Dibanding nutrisi racikan sendiri di rumah. Berapa nih harganya kalau good plan? Satu gini. Dan kalau good plan yang setengah liter ini untuk dilarutkan ke dalam setengah liter ini 25 lah. 25. Yang terakhir juga 25 gitu kan. Ya. Saya belanja di internet aja. Ya. Jadi pernah capek-capek ketemu foto beli di internet mana yang itu itu dua macam kan. Yang buah sama yang daun gitu kan. Ya, ini biasanya kami udah termasuk reseller apa lah reseller ini juga pak yang membantu gitu kan jadi memang kami udah sering pakai ini juga gitu kan ya biasanya kalau saya habis kalau di reseller supaya itu. saya nanti ya pak ya tinggal berapa butuh bapak aja lah yang kita beli ya, tadi bahwa hidroponik itu mungkin ibu sudah paham jadi di sini bu kita perhatikan bahwa setiap tanaman itu mempunyai kebutuhan makanan yang berbeda-beda jadi gitu atau biasanya makanan yang disebut oleh hidroponik itu sendiri adalah BPM. Contoh tanaman kita pada hari ini itu adalah pakcoy ya. Jadi pakcoy itu kita lihat pada kolom kolom tanaman sayuran terdapat pada kolom keempat. Makanan pakcoy itu jadi kisaran ppm-nya sekitar 1050 ppm sampai 1040 ppm. Berbeda sekali dengan selada. Contoh ya, yang berbeda sekali selada. Selada BPM-nya 560 sampai 840. Jauh sekali perbedaannya. BPM itu apa? BPM itu kalau dalam bahasa pertanyaannya part per million. Bahasa jadi, Uh, jadi bahasa Inggrisnya 4 sehat 5 sempurna. Ah. Gitu ya. Jadi bahasa 4 sehat 5 sempurna ini bahwa ketika anak dewasa dengan anak kecil gitu ya kan dewasa dengan anak kecil itu pasti perbedaan makanannya beda-beda jadi setiap orang itu mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Biasanya mungkin saya makan satu piring penuh cukup, tapi mungkin kalau yang perempuan makan satu piring nggak penuh, terlalu banyak misalnya seperti itu ya kan. Jadi seperti itu yang kita perhatikan. Tadi disampaikan juga oleh teman-teman kami adalah TDS untuk mengukur TPM. Nah, kembali lagi saya ubah mindset ibu-ibu bahwa setelah kita mengetahui sistem hidroponik itu, kita tidak perlu bergantung kepada PPM terus menerus gitu ya artinya kalau kita tidak ada TDS tidak ada TDS di rumah kita boleh pergunakan yang sudah tercantum pada setiap kemasan nutrisi yang kita gunakan. Artinya, dalam sekali aplikasi, kita harus tetap menggunakan nutrisi itu 1 liter 5 mili. Nah, kenapa demikian? Artinya, dalam satu liter terdapat 5 mili A, 5 mili B. Itu ppm-nya sudah dikontrol oleh yang buat langsung sekitar 1200 sampai 1300 ppm. Makanya Bapak tadi nanya, ppm eh, nutrisi mana yang recommended? Mungkin kan kami biasa gunakan nuklir Karena nutrisi ini dalam 5 mili itu ppm-nya cocok untuk Pak Coy. Cocok untuk Pak Coy, sekitar 1200 sampai 1400. Nah, MBM ini kalau ibu gunakan dalam bagi tanaman selada, artinya 5 mili dalam 1 liter itu capaiannya sekitar 1200 sampai 1400 ppm nutrisi ini tadi. Tapi kalau ibu menggunakannya untuk selada, artinya ibu jangan gunakan 5 mili dalam 1 liter air, gunakan 3 mili sampai 4 mili saja, seperti itu, dalam 1 liter air. Nah, kemudian saya perjelas lagi bahwa penggunaan air Ibu-ibu mungkin di rumah punya sumur bor, punya sumur cincin. Saya jelaskan di sini bahwa setiap sumur mempunyai kualitas air atau pH yang berbeda. pH masing-masing tanaman juga membutuhkannya beda-beda. Yang saya rekomendasikan adalah setiap jumlah air atau setiap tempat air yang ibu peroleh, saya usah, uh, pastikan bahwa setiap sumur bor, insya Allah PPM-nya berkisaran 5 sampai 6. Jadi setiap bor bisa dipergunakan. Jadi sudah tujuh BBM itu pasca pak. tujuh betul pak. Ya, jadi kalau kita jadi, punya, itu Kalau kita mau mengetahui misalkan tadi kita kurang yakin dengan BBM yang telah kita eh dengan pH yang sudah kita dapat, saya punya trik sedikit bahwa dalam mengaplikasikan nutrisi pak, kita harus dahulukan nutrisi A. Kenapa demikian? Di dalam nutrisi A itu terdapat unsur makro, yang mana unsur makro ini berfungsi sebagai stabilitas air itu sendiri. Artinya, dia ini dapat menetralkan pH. Seperti itu. Yang A didahulukan dimasukkan ke dalam air, baru yang B. Ini secara teori saja gitu Pak. Itu kan, sedikit gambaran. Kemudian, kalau ibu-ibu misalkan menggunakan di rumah, misalnya ada air gambut, sekitar rumah ibu ini mungkin diindikasi ini tanahnya gambut, kemudian airnya pasti air gambut, air masam gitu kan. Nah, jadi ibu-ibu di rumah pergunakan alat sakti yang biasanya ibu-ibu gunakan pada saat masak apa dia ajinomoto ajinomoto kita bisa fungsikan sebagai peningkat pH seperti itu atau kalau ibu pergi ke toko pertanian bapak juga bisa pergi ke toko pertanian bisa cari namanya gandasil B gandasil B untuk meningkatkan pH tapi kalau gandasil D untuk menurunkan pH sedikit kalau misalnya di rumah ibu menggunakan air hujan boleh mungkin nah, dari fisik kita melihat air hujan ini bagus gitu kan tapi sejatinya air hujan itu tergantung eh, O2 dan H2O yang tinggi sehingga unsur H2O itu ada unsur makro unsur makro itu terdapat unsur uh, terdapat pada nutrisi yang A artinya uh, nutrisi yang A kita itu nanti akan semakin meningkat Nah, misalkan ibu menggunakan nutrisi booster ini dalam 5 mili eh, 1 liter air itu ibu kasih 5 mili. IPM-nya standarnya itu 1200 sampai 1300. Tapi ketika ibu mengaplikasikannya di rumah menggunakan air hujan, IPM-nya saya bisa pastikan itu lebih dari 1400 atau bahkan 1600. Karena iya Bu, karena air hujan itu unsur haranya sudah ada juga, jadi perbedaan gluten dengan nutrisi yang lainnya itu memang beda bu gitu cara meraciknya beda gitu boleh lanjut pak kemudian nah ini perlu kita ketahui terkait pertanyaan bapak tadi apakah setiap tanaman itu dari kecil sampai dewasa segitu-segitu aja nutrisinya beda jadi kita bagi tiga fase, pembibitan, peremajaan dan pendewasaan. Jadi kalau kita masih dalam pembibitan, kira-kira tanaman itu seperti yang ini. Nah ini kan masih fase pembibitan. Ini sekitar umur lima hari setelah semai. Ini tidak butuh nutrisi apa-apa. Akan tetapi, berarti ini pasca di sini ya, ya. Tapi kalau pastinya sudah sampai ke remaja, umurnya itu sekitar 10 hari ke atas, dan sudah ditandai dengan berdaun 3 sampai 4 daun sejati, itu layak kita kasih nutrisi. Tapi nutrisinya bukan nutrisi standar. Maksudnya nutrisi standar di sini adalah 5 mili dalam 1 liter air tadi tidak seperti itu. Takarannya setengah daripada itu, 2,5 mili saja dalam 1 liter air. Supaya dia memacu pertumbuhannya gitu kan. Lalu pasang di greenhouse yang ada di dekat kos saya di Kuban di Kuban Kuban besar kalau saya setelah jalan-jalan greenhouse ini termasuk greenhouse terbesar di Medan Baru gitu jadi salah satu terbesarnya di sini dan pemiliknya sudah tiga tempat salah satunya sini tempatnya ini masa pembibitan next ini pendewasaan mana? Kau itu Nah, ini contoh yang kami buat dari bambu itu kan. Jadi kita jangan lagi berpikiran bahwa hidroponik itu mahal, mahal ya. Jadi kita usahakan dari yang minim-minim dulu gitu. bambu ada di belakang Nah ini sekedar contoh saja rakit yang kita mudahkan untuk dalam pengaplikasian. persen ya? Ya. Apa maksudnya sini produk-produk pertanian lah? Hidroponik iya. ada, sayuran kami di belakang ada. Kalau ibu mau pesan silakan cek nanti, searching cek gitu kan. Jadi nanti silakan cek androidnya, gitu ya. Nah, dan di sini juga menerima jasa COD gitu kan, jasa gitu ya. Assalamualaikum wabarakatuh. Halo seluruh masyarakat Indonesia dan khususnya masyarakat Pekanbaru apalagi yang masyarakat berada yang di sekitaran Universitas Riau. Hari ini kami mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Riau sudah meluncing sebuah aplikasi yang dinamakan Gerai Tani. Jadi bagi ibu-ibu ataupun masyarakat yang ingin membeli produk-produk pertanian, kami sudah telah sediakan di dalam sebuah aplikasi yang Anda semua bisa download di Play Store dengan nama Gerai Tani. Nah, harapannya ibu-ibu dan seluruh masyarakat yang ada di Universitas Riau maupun seluruh Indonesia bisa mendownload aplikasi ini. Silahkan dicek dan nikmati konten-konten yang telah kami sediakan. Terima kasih.